在周一的部分，我们会迎接的是董公选药的吉日。那么在当天，非常适合我们可以帮自己为新年的做一个美甲，同时呢也很适宜可以去问名。那么在拿到新的名字之后，想要启用它，或者是想要在登记改名之前呢，请务必先把它放在家中的神明厅的案前三天，让祖先过目后再去更名，才会是比较理想的哦。 另外，在当天也很适合，我们可以去做 SPA 调整经络理气，同时也很大力，我们在白天的时候进行大扫除、扫射，来让整个家运可以更加的理想哦。当天要特别提醒一下呢，在做打扫的同时，尽量要帮我们的居家环境做上消毒的动作。 因为呢，在这一天同时逢到了天温以及山上这两颗星宿的交汇，所以对于特定国家呢，可能疫情如果本身就有起温的一个状况的话，就要更加防范在当天的数据可能会比较不理想。那么在当天也是很大力利卷交财以及纳财相关的事项哦。 再让我们来看一下，是针对周二这一天呢，我们会迎接的是百事顺遂的日子。那么在当天呢，虽然大部分的集市都是通宜可以进行的，尤其是针对婚姻啊，或者是我们有聚餐啊、聚会，要跟亲友啊，或是洽商都很理想。甚至针对先人要安葬的进行相关事务，也是非常得宜的。不过要提醒一下。 有针对这四个生肖的朋友们呢，要特别注意一下，在当天呢，总是可能会有点欠东风的疑虑哦。尤其是逢到了白虎星宿打扰的属狗跟属龙的这两个生肖，以及逢到天狗星宿作威的属老鼠以及属马这两个生肖，在行车安全、出入平安的部分要格加的留意，也不要贪杯或者是贪快哦。 那么特别提醒一下，在当天呢，我们属猴子的朋友们会逢到了驿马来辅助你，所以有任何想要起心动念、想要改变的大决策，都可以在当天极力的去 push 它前进推行哦。再来针对的是下一个是周三的部分，我们会在当天迎接的是麒麟日。 那么它是非常大力荧幕前男性朋友们的日子，甚至你都可以到附近的庙宇帮自己补运，或者是可以在当天呢登记金英老师的这个点灯法会的相关事项。不过要特别提醒一下，如果你在当天有需要到实体的庙宇去做祈福的，请务必呢尽量在当天可以吃方便树哦，因为在当天呢逢到了天罡星宿的一个。 影响之下，基本上呢，不要吃牛肉跟相关的食品，可以让我们的运气呢更加的旺盛，也可以让你想要祈求的事项更加的能够心诚则灵的效果比较能够落实。那么在当天呢是不宜探病的日子，所以尽量少到医院或者是有呃这个去探访哦，已经。 有生病的亲友另外择他日才会是比较理想的。那再来就是针对周四这一天，我们会迎接的是小空亡日哦。那么在这一天呢，要特别留意一下，因为我们逢到了死气跟天牢这两个星宿的影响，所以呢，他们会形成一个像铁三角的状况。 那它通常除了影响我们不宜做决定之外，你可能很容易在当天忘东忘西，甚至会有点脑雾的状况。这个呢，可能就不宜在当天做一些重策重大的决策哦。那除非呢，你当天所执行的事情是在很久之前就拟定好的，那么就比较不受到它的影响喽。那么在当天呢，虽然逢到这样的一个空亡的日课，但是呢，也有一些时辰是很大力的。 比如说，我们在七点到九点的辰时呢，是很大力男性朋友们去做一些呃新的方向的拟定。那么在午时，也就十一点到下午一点的时候呢，是很大力我们去推动事项。所以如果有午餐汇报呢，会是非常适宜的时间点。那么再就是针对呢，我们在下午的一点到三点，我们逢到了未时右臂。 三点到五点呢，逢到了申时的金贵，以及五点到七点逢到了酉时的天赦，所以基本上针对下午呢去进行改革是可以的，但是呢就是不宜在晚上之后去做变动喽。好，再来呢，针对下一个是周五这一天，我们会迎接的是。 上弦，那么它呢会是在上午的九点二十二分迎接，而且同时呢会迎接五副，所以在这一天上弦呢，如果我们针对在短期，比如说在半个月内想要能够成就的事项，比如说你想拿下某个订单，你想要能够成就某个案子，能够让某个 proposal 呢被提案。 不妨可以运用这一天的这个早上的九点半之后到十一点前，啊，我们呢可以双手合十对着这个上天哦来祈福。那么要记得哦，在这一天所祈求项目是很大力针对我们这个工作相关事项，还有求财的事项。只是呢，它有一个小小的但书，只要你在。 这一次的祈福，如果它有应验了，那么你在当天呢，就必须要把它回馈到一部分到一些社服单位，或者是回馈到社会上。比如说呢，因这一个部分呢，就是像我们如果从这个次的案子赚取到了一百块钱，那么你就可以把当中的百分之十，哦，把它拨出去作为捐款，或是回馈到社会上面。 这样的一个直服的动作呢，是为了呢让你可以避免影响到你本身案子的一些进行，或者是有一些小小的一些问题。哦，那它主要是来自于当天还是有小号星数的一个小小干扰，所以我们以这样的一个模式呢，同时直服又同时规避掉它的负面影响哦。那么在当天也是很适合记事。 不过呢，其他的一些集市啊，比如说呃，通书上大部分呃红字，好，大家想要进行的集市，就尽量不要在当天进行，只是要去做这个求呃这个五副的部分哦。那么再来就是针对周六这一天，我们会迎接的是当月的月破大号。那么在当天呢，同时又逢到了天祸跟灾煞，还有血祭哦。 一起都凑做堆了，所以要特别提醒哦。呃，我们的这个生肖逢牛、逢龙、逢到羊以及逢到狗这四个生肖的朋友们，要特别注意，在当天比较容易可能会有一些财损，或者是血光，又或者是心情比较容易起伏，在这一天尽量呢待在室内，对你们会比较理想。 也会建议呢，在当天可以多喝清茶哦，来让自己呢心情可以平稳哦。好，那么再来呢，就是针对礼拜天。那么在周日这一天呢，我们会迎接的是天福日。那么它也是我们在二零二三年的一个元旦的一个新的启程哦。因此在这一天呢，是一式即用的。 不过呢，要特别留意的就是在当天是不宜开光，还有呢，在当天非常建议我们可以运用早上的辰时来帮自己起运。那怎么样做这件事情呢？很简单，我们可以随意的拿周边的一个红包袋，就在上面写下你在当年度的一个最重要的开运字。那么你可以把它呢拍照。 贴在那个我们的这个呃老师的官方的 line 给老师，那老师或许呢会帮你解字。另外呢，你也可以把它贴在下方的留言当中，那么老师也可以呢帮你告诉一下你呢可能呢要注意的事项又有哪些。不过呢，这些呢都是只有限定在这个礼拜的留言哦。 好，那么同时也会建议呢，就是荧幕前的朋友在晨时这个时间呢，七点到九点，也是很大力，我们可以做开池跟放水的动作的。所以啊，如果你家中有盆栽、有鱼缸、有这个开运的风水摆件，里面是有聚水器的，我们都可以运用在这个时间重新把它做一个整理。 然后重新替换掉薪水，来代表我们可以招新的财富入来哦。那再来呢，在当天也很大力针对想要备孕求子的新婚夫妻们，在这一天可以到有供奉七娘妈、观音菩萨或是祝生娘娘的庙宇去祈福，祈求能够早日获得子嗣。好，以上呢是针对当周呢重要的日课吉凶。 再让我们来看一下，在当周的这个运势王又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名呢是我们属马的朋友；第二名呢是属兔子的朋友；而第一名呢是属老虎的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这周这三个生肖的朋友，你们的思维呢？ 相当的敏捷哦，所以呢，你们的智慧呢是可以并发的，来协助你正在进行的工作事项提出的众多的意见，都很容易被他人认同跟采纳，所以务必要好好这个礼，把握这个礼拜的黄金契机。那么在事业上呢，是有机会得到增资或者是呃扩充的机会，因为你在这个个阶段，你的这个。 欲念呢会提升相当的多，那么资金上呢的好运呢多是来自于我们如果想要筹资顺利，那么至于要去进展的部分，你还是要多花一些心思去进行哦。那么针对想要有实质收入多一点的话，请你务必要多花一点这个时间跟劳力跟体力去理解你所在进行的案子。 那么再来就是在这个礼拜，如果你不幸有遇到一些突发的事件呢，在这个礼拜放心，你是有这个睿智可以冷静的去处置的，所以大部分的问题都是可以以最有效率的方式呢去顺利得到解决。而最后呢，在当中呢，这三个生肖的朋友，你们的投资运势相当不错的，哦，所以不妨可以考虑一些短线的投资项目。 比如说股票或是外汇啊，哦，快速的买进买出呢，在这个礼拜是有机会可以赚取差价，得到不错的鼓励哦。好，再来呢，让我们来看一下其他生肖的朋友们在当周又有什么需要留意的地方。首先第一个呢，是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在当周呢是属于需要调整心态的一周哦。这就仿佛像步入 这个结婚的这个婚姻殿堂不久的情侣，那他们可能就会发现，哎，好像到了婚后之后呢，会体验到这个恋爱前跟婚姻后的这个落差跟差距，并不是人变了，而是因为我们的生活的这个时间在一起的时间变长了，所以总会有一些呃更多的差异性会慢慢的浮出台面来，所以呢。 同样的这个道理呢，在这个礼拜，在你的工作上呢，也容易出现在跟团队还有跟上司长官的互动哦。所以，不管你可能觉得我是不是失宠啦，又或者你觉得怎么老板都重视别人啊，或者是你觉得有新的人呢抢了你的风采，这些都不打紧哦。因为最重要的是，我们先调整好自己的心态，做好你本来就应该要做好的事情哦。 这才是主要的关键，因为我们永远真的都不是一时，你说是吧？再来呢，在当周值得一提的是，你们的财运是相当不错的，所以呢，正财的收入呢是有机会上涨，所以它也意味的是我们比较有机会得到不错的考绩，那可能是有加薪的空间哦。那么再来呢，在只要你在年底的时候呢，对于财务的规划是合理的支配是没有问题的状况之下，那么基本上呢。 都是可以当个小富婆或者是小财主的。那么时间比较充裕的你们的话呢，也会建议呢，不妨可以在年末的时候给自己拟定一个运动计划，不妨可以到健身房去做做运动，做一些有氧体操，或者是甚至像乐于扎。乐于加这样的一个养生的动作、供的运动哦，都可以让你的身体得到有效的舒展，还有可以得到。 不错的锻炼效果。那么在当中呢，针对属老鼠的朋友，我们要留意的天数有两天，除了周三之外，还有周六。而针对属老鼠的朋友，我们在当周的开运花呢是沼泽季。那这种植物的叶片非常适合调制成沙拉跟汤啊，主要是因为它本身含有非常丰富的白色汁液哦。 它可以促进产后的妇女啊，可以分泌乳汁哦，所以它不只是只有针对人类会受惠哦，针对像野兔啊、野猪啊，他们都很喜欢它。所以呢，这个沼泽季它的祝福之下，就代表的是支持 （support）。那么，凡是送到它祝福的这个鼠老鼠的朋友呢，在这个礼拜都代表的是你们具有非常刻苦耐劳的这种个性哦。 而且你们对于，呃，只要是有这种母爱关怀的的这个异性呢，你都会特别的有包容，甚至会特别的被吸引哦，总会觉得是难以抗拒的魅力哦。好，再来呢，下一个生肖是针对属牛的朋友，属牛的朋友呢，在这个礼拜呢，是总能够帮自己适当的释放能量的一周哦。 这也意味的是，我们在这个礼拜呢，你们的干劲十足哦，充分的能够释放出自身的一个能量，也可以很积极的把这一股能量带到周边的人。所以，如果你是团队在共事的朋友的话呢，都会是非常大力的。在当中呢，你积极向上的这种生活态度，也很容易让你赢得家人以及朋友的肯定。 那也更有机会让你在众人的面前呢展现你的才华，所以呢，针对像异性啊，他们就很容易呢对你有这种刮目相看的一种感觉哦。那只要是呢在当中呢有人愿意主动的靠近你呢，千万呢不要呢直接拒绝哦。我们可以先 survey 一下对方到底是不是你的菜，到底适不适合呢，再做进一步的互动哦。 那么在当中呢，也不要因为太过的忙碌呢，而忽略了你自身身体的讯息，或者是他所发出来的一些警讯跟 signal 啊，要多关心自己的身体健康，也是在当中必须要做的重要工作。有必要的话，不妨安排一下年末的健检哦。那么在当中呢，我们要留意的天数有一天是周日，而针对我们属牛的朋友。 我们在当中的开运花呢是欧石楠，那这种花它是献献给这个圣尼克拉斯的花朵，而圣尼克拉斯他当初是活跃于圣诞节的 Santa Claus，也就是我们俗称的圣诞老公公，所以呢，他的祝福就代表的是气度 Disposition，因为他分享了很多的欢乐，还有这个礼物给孩子们嘛。 好，那么凡是呢，受到这个花的祝福的属牛的朋友，就有像 Santa Claus 圣诞老人的这种大方的气度哦。所以对于另外一半呢，他也不会有任何的保留，会付出他所有的爱。但是呢，当你的情人呢，即便是感到很幸福呢，也没有后顾之忧，那可是呢，却很担心你把这一切试得太。 过的理所当然，所以呢，我们要更加的去感恩另外一半所带给你的一切的美好。那甚至偶尔呢，还是要呃多一些的沟通呢，来让对方呢呃知道是说你是有把他的好都看在心眼里哦。好，那么以上呢是针对属牛的朋友们要留意的地方。 再呢，我们是针对的是属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在当周呢是属于需要重新定位的一周哦。那这也要提醒的是，虽然我们在当周呢运势是爆棚的，运势相当的旺盛哦，可是呢过度的忙碌呢，很容易会造成你心里的一个负担，也就是你的压力呢会同时的也会增长。 而你在压力的这个控制的部分呢，在 EQ 方面呢是略差的，所以呢，你的这个情绪的暴躁指数呢也相对的会攀升哦。所以，与其呢在这样的一个心情呢、心理没办法负荷的状况下硬撑，不妨在这个礼拜要适当的找到方式，可以释放出你的压力哦，这样才不会呢，呃，可能。 影响了其中一端，譬如说工作上的和气，或者是与家人的和睦的部分。那么再来就是呢，跟同事的互动上是良好的，也蛮容易可以获得意外的一些呃支持哦。譬如说收到一些小礼物啊，哈，或者是一些小卡片，都能够让你感受到自己被重视，而且感到非常的开心。 那么再来这个礼拜也会建议你要多重视一下环境的清洁卫生，尤其是我们在办公的书桌的整洁度哦，都要把它做一个重新的整理，这样子才能够提升我们的事业运哦。那么针对如果你是商家店家，都可以检查一下我们的店面啊，哦，那么或者是货物的摆设的方式。 甚至呢，针对你自身，如果就是像一个行动的这个门面看板的话，哦，比如说你都穿的自身的服装啊，或者是自身的呃所销售的首饰在身上，那么就一定要注意你的穿着是否到位或者是否整洁，甚至呢，比如说我们的指甲，啊，好是否是干净的，哦，这样子才可以让别人呢对你重新定位。 或者是加深印象、加深信赖感哦。那么在当周，我们的运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而针对属老虎的朋友，我们在当周的开运花呢是月桂树。那么月桂树因为它的这个木质啊，是非常的坚硬的哦。 而且它的这个树干纹路相当的优美，非常的深受木匠他们的喜爱。也就是说，它是非常适合用来做这种手工艺术品的植物。因此，它的祝福之下就代表的是灵巧 （skillfulness）。那受到这种花祝福的属老虎的朋友们，在这个礼拜，你的手指相当的灵巧，心思也非常的灵慧。这样的你呢，总能够克服。 任何的挫折，或者是一些在感情上的一些 up and down 所带来的一些不愉快，你都能够抛之脑后哦，不至于呢被他们呢所影响。那代表的是，在这个礼拜，你知道要怎么样把你的生活重心放在自己身上，所以它也不见得是件坏事哦。再来呢，下一个生肖是针对我们属兔子的朋友。 属兔子的朋友呢，在当周呢是属于过关斩将的一周哦，而这也代表是，我们在这个礼拜呢，形势是相当的果决的，而这样的风格，这样的超强的行动力，就仿佛可以过五将，呃，过五关斩六将的状态哦，让你身边的人会觉得惊叹不已，因为觉得你的效率实在是太高超了。 不过你也可能会因为比较忙碌哦，变得会比较粗心大意一些，所以要留意呢，犯下那些不该犯的低级错误。哦。所以也会奉劝你们不要太过急于的求成哦，而让你呢失误不断，而要去做补救的动作哦。那么再来就是呢，在这个礼拜，当你越忙碌的时候，你就要学会要越耐得住性子，因为你可能自己呢。 已经都全面了解了，全面性的到位了。可是他人还没跟上你的脚步，或者是也还没有很完全的进入状况。因此，在这个时候，你要多给他人一些时间跟进，然后让他们能够可以跟上你的步伐，呃，才不会呢，呃，出差错在人和方面。在当中呢，我们的桃花的这个气势如虹哦，约会的机会或者是参叙的机会。 哦，甚至认识新人的机会相当的多。呃，那比较适当的约会地点呢？比如说找一些从来没去过的地方哦，都可以让大家非常的尽兴哦。所以不管你再怎么忙，如果在这个礼拜有一些呃社交的邀约啊，都记得一定要抽空去赴约哦。而针对我们属兔子的朋友呢，我们在当周的运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。 而当天、当周呢，我们的这个开运花呢是时间草。那所谓的这个产业革命呢，都是从这个毛织品的工业的革命开始的。所以在起初的时候呢，我们的这个毛织品的工业，他们都是用时间草所制成的这个时间水来洗羊毛。所以在某些特定的意义来看的时候呢，时间草可以算是。 形成近代植物的一个作型，所以它的祝福之下就代表的是历史，而受到它祝福的属兔子的朋友呢，就总会把你的人生的长短做很通盘的一个考量，所以你在看感情的时候，你也会非常的务实，非常的踏实哦，总会想的非常的久远。可是。 谈感情的时候，总要多一点点的冲动、幻想跟美好，你总不能一下子就把这个梦幻的泡泡给戳破了吧？不然就不像个年轻人了，是吗？所以呢，谈恋爱的你呢，不妨有时候还是要给自己，呃，添加一些粉红泡泡，多创造一些青春的回忆哦。好，再来呢，下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于。 善意循环绕的一周哦，而在这个礼拜，你们跟外界的接触相当的频繁，总是能够感受到周围的人呢不断的散发出善意给你们哦。那么对外活动的话呢，你会有很多的好运降临哦，尤其是针对宅男啊、宅女啊，你们虽然呢都会呃常常呢把自己给。 隔离封闭起来，但是在这个礼拜呢，这些美事呢都很容易呢发生在你的周围哦，所以不妨呢一定要往自己，让自己有多一点往外走的机会，尤其是在团体生活中呢，都可以感受到他人对你们的热情，所以打开你的心扉呢，就能够呢也会让自己有不一样的体验哦。 那么在异性面前呢，在当中是有机会可以能够好好的展现、表现出自我跟自己，所以呢，一定要把最好的那一面秀出来给对方看。那你也有机会可以获得掌声跟鲜花，啊，工作的运是好的，然后感情的运势呢也是会不错的哦。啊，那么在当中呢，我们要留意的天数呢有两天哦。 除了周三呢，还有周四。而针对属龙的朋友，我们在当周的开运花呢是犬玫瑰。而犬玫瑰呢，它所代表的圣人呢是在西元八世纪率领的英国使节团前往欧洲西北部的基督教传教士圣波尼菲斯。所以呢，它的这个祝福呢，就代表的是旅行。 也就是 Traveler's Sentiment，那么接受他祝福的属龙的朋友们呢，也意味的是你们在这个人生里面呢，总会把它当做是一种像远程的旅行哦。所以你在看待感情的时候，你觉得有聚有散很正常啊。因此你从来呢都不会有这种呃来者不拒哦。 然后再来就是说，你会觉得是说，反正呢，我们就一切随缘。那再来就是你非常的相信哦，天下没有不散的宴席，所以你对于这种呃得失成败的价值呢，也不会看得那么重。那因为你的这种价值观呢，也会反映在你的感情的面哦，所以会觉得是说，你很多东西都可能会看得比较 practical，比较成熟。那。 对于感情的这个来去呢，也会选择默默承受，而不会去表现出来。但是对于另外一半的眼里，他们可能就会觉得你好像有一点那么的冷血，或者是你的恢复期怎么会这么的快？所以这个部分呢，其实你有时候呢，也不要过度的隐藏自己真实的想法，才能够真正的让另外一半了解到你的心思哦。再来，下一个生肖是针对属蛇的朋友。 属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢是属于大胆追求的一周哦，所以会奉劝你们呢，针对在这个礼拜投资运旺盛的时候，哦，不妨呢，我们可以呢去做一些相关的策略，比如说证券投资啊，就比较容易会有一些高的利润，但是呢，你还是要对产品呢要做慎选哦，那也要加强风险承担的能力。 那如果你是学生的话呢？你们在思绪方面呢会比较混乱，所以应当要适时的放松自己，不然同样的三个小时坐在桌前，你可能呢也没有那三分钟的专注力哦。适当的放松对你来讲会是更加的理想，而在当中呢会比较容易会有一些不劳而获的机运哦，比如说中奖啊，拿到礼金啊，拿到分红啊。 只要你能够知足不贪心呢，这些都会是帮你呢锦上添花，对你的运势再加上一笔。那么再来就是针对在社交方面呢，也可以透过自己，呃，或者是同事或者是朋友呢，一起去结识，或者是拓宽你们的人际网络。你有可能因为这样子呢，而结识认识到更多的人哦，可以一起共事，来得到更多的利益哦。 而在当周呢，我们要留意的天数有一天是周二。周二，而针对我们属蛇的朋友，我们在当周的开运花呢是蓝铃花。蓝铃花又称苏格兰的蓝色铃铛或是妖零的铃铛，因为它的外形看起来像个吊钟哦。而钟很容易让人联想到像房子玄关处所挂的铃铛，呃，尤其是当每 当有人入到房屋的时候呢，一推开这个门铃铛，它就会响起嘛。所以呢，它的祝福之下就代表的是访问，而访问呢，通常会意味的是说，在这个礼拜呢，你需要多一点的主动，因为是要由你去推开这个门，所以要更加的呢，呃，去找一个适当的人呢，去打开对方的心门呢。 在这个礼拜是有机会可以呢有这种告白成功的迹象，那么在这个礼拜基本上受到蓝铃花的祝福的你们哦，那个属蛇的朋友呢，你们总会让人家感觉到个性是相当温和的，而且待人的态度相当的和蔼可亲哦，非常的有人缘，只要不要把自己呢变得人设过度的万人迷，基本上呢是比较容易可以。 逢到一个适合可以深交的对象哦，所以请务必要好好的把握一下。再来下一个生肖呢，是针对属马的朋友。属马的朋友呢，在当中呢是属于要秀出自我的一周哦。而在这个礼拜，你们的气势如虹啊，才艺发挥的呃畅快淋漓哦。再来就是我们在休闲啊，或者是在娱乐的时间呢。 相对的比重上会是比较多的，要注意不要因为玩乐而误了正事。所以，比如说有要去唱歌啊，或者是要去喝酒啊，都切记不要过度或者是过量，不然你都是在耗资自己的体力哦。那再来就是不要因为玩乐而误了正事哦，不然你可能会辛苦耕耘后呢，呃，就会发现，诶，一切呢都有归零了。 那再来就是，我们在这个礼拜，你会发现在金钱的这个流动啊，变化性比较大，呃，有这种多重进财的迹象哦。所以呢，同时也要留意一下，钱进来的快，出去的也快，因为你有这种多方的开销，因此要慎重的呃用用钱哦。再来就是在这个礼拜不宜投机取巧，呃，用小聪明去做事。 小心呢，聪明会被聪明误哦。那么在当周运势还算是不错的，因此我们是并没有需要留意的天数。而针对我们属马的朋友呢，我们在当周的这个开运花呢是纸鸢哦。那么从过去啊，农夫他们都很相信纸鸢的这个叶片晒干了之后，再把它做焚烧呢，是可以驱散蚊虫啊、昆虫啊、跳蚤啊这些害虫哦。 可是事实上其实是完全相反的，因为这些蚊虫呢还蛮喜欢这个紫苑燃烧后的这个烟味哦，因此它的祝福之下就代表的是 liar 说谎话的哦。那么在这个花的祝福之下呢，也代表是呢属马的你们呢在这个礼拜会非常善于说谎，可以面不改色的说干话的意思啊。 当然，你可能也没有什么太大的恶意，只是你对于，呃，你的人际的这个关系的拿捏度，你没有足够的信心，所以你必须要用一些谎言来 cover 自己哦，以至于你常常会在不经意之间啊，把想说的话一再的修饰才说出来。所以，请你要尝试用真心的去跟人互动，去对待人，这样你才会发现呢，付出真心之后呢，可以。 得到对应的自信跟回报哦。再来下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这个礼拜是属于需要善待自己的一周。也许在这个礼拜，你觉得有些许的受挫，你总觉得无精打采、心神不宁，不妨找个可以无话不谈的朋友聊聊天，甚至你也可以来找精灵老师预约咨询啊，是不是？把你心中的苦闷全部都倒出来，才会是比较好的。 不过值得一提的是，在这个礼拜是属于进财的好机会哦，所以可以放手一搏。但是赚的钱也也要记得要适可而止哦，不要过度的贪心哦。尤其是借助赌博来赚取额外的钱财的朋友们呢，在这个礼拜呢要留意会有这种偷鸡不着哈，然后左把米的状况。再来呢，在这个礼拜呢，呃，我们可以在早上或者是下午的时候呢，择一个时段呢。 可以帮自己泡杯咖啡，除了可以提提神之外呢，也可以让自己呢借由这个香气可以放松哦。然后我们可以呢，呃，给自己花个五分钟到十分钟的时间呢，看一下散文啊，看一下文章啊，看一下书啊，哦，来让自己呢可以调整一下自己的身心灵哦。那么在当中呢，我们要留意的天数呢比较多，有三天呢。 除了周一之外，还有周二以及周六。而针对属羊的朋友，我们在当周的开运花呢是沙洲草。那么沙洲草它的拉丁名字和英文名字都是“高贵的肝脏草”的意思。除了它整片的叶子和干燥的形状类似哦，它的叶子熬成汁液也是可以治疗肝脏疾病的妙方。 所以呢，说起来，它不但能够治疗肝病，它还是许多的这个疾病都非常有效的万能药草。因此，它的祝福之下就代表的是 healthy 健康。而受到它祝福的人呢，你们除了很要求要养生、要求要健康、要求体态好，你更希望你的另外一半或者是你心仪的对象也能够有一样的目标。好，所以呃，通常呢比较。 能够邂逅的地方呢，譬如会是公园啊，或者是呃健康中心啊，或者是呃健身的地方哦。因为呢，你希望你的对象呢跟你是同频率，然后是有共同喜好的哦。好，再来呢，下一个生肖呢是针对属猴子的朋友。属猴子的朋友呢，在当周呢是属于兴致缺缺的一周哦。 所以呢，在这个礼拜呢，也许你会发现有很多像你发出的邀约，而且案子也是相当的多，可是呢，都让你提不起兴趣哦。所以在这个礼拜呢，你的心情呢，可能也是因为比较烦躁，所以你需要给自己多一点的时间去沉淀，你才能够好好的去应对或者是应变他人的想法。那即便你在身心理上可能会有一些不舒服啊，或者是比较毛躁呢。 呃，不妨呢，你也要想办法让自己静下心来哦，去一些书店啊，或是咖啡店啊，可以静坐下来，喝杯茶，看一下书啊，或者是看一下电子小说都没有问题。透过一些 BGM 或者是音乐，也是有助于可以舒缓你的情绪，让你紧张的心情可以慢慢的平复下来哦。 那再来就是在这个礼拜，你在工作上啊进度上，可能都会稍微的有一些落后。那主要是来自于你的心态上会比较松散，呃，积极性呢也会相对的减弱不少。那么也不要给自己太累，因为这样子总会让你自己呢塑造更多的理由，可以让自己懒散。所以尽可能呢找一些事情来维持你的动力。那同时呢也要告诉自己呢，这一切都是为了最后的果实哦。 那这样子呢？你在隔年的时候呢，才会让自己呢在对的步调起步，然后万事才会起头顺哦。而在当周我们要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周四。而针对我们属猴子的朋友，我们在当周的开运花呢是沙洲的番红花。那么在中世纪的欧洲，教皇比。 国王啊，还有皇帝呢，他还要具有权威哦，而且他们收取非常强大的这个教皇的权利哦。那么像这样的皇教皇呢，呃，他们都是很喜欢用这种沙洲的番红花来被供奉，所以他的祝福呢，也就像真的是权威 （authority）。而这个祝福呢，也会对应的影响到属猴子的朋友呢，在这个礼拜你们的气质高贵哦。 常常会让你变成是一个团体里面的中心或者是核心的人物，可是呢，这些环绕在你周边的人又有几个是真的是真心对你的？还是他们只是单纯觉得，如果我用几句话就可以把你捧上天，打发你，然后就让你愿意做事，我又何乐而不为呢？所以呢，你在互动上面，你可能要更看清自己到底要使几分力气。还有呢，就是在人这个呃。 爱情的关系里面呢，你也要去想清楚，就是他们是真的是呃用心去对待你，还是呢他们只不过是随心的来去嗯挑逗你，那这样子才可以让真正的爱情可以发芽成长哦。好，再来呢下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友呢在当周是属于需要察言观色的一周哦。 而这也意味的是，你们在这个礼拜要非常留意，比较容易被人利用哦。所以察言观色对你们来讲会相当的重要，一定要有自己的主见哦，千万不要呢人云亦云哦。那再来就是在工作上呢，容易被对方爽约，所以你不要表现得太过急躁哦，呃，因为这样子只会让你自己更加难过而已。 财运虽然是比较好的，那也有机会呢，在商场购物的时候获得额外的礼物啊，或者是赠品。不过呢，其实正财也不会太差，所以呢，你在这个礼拜呢，在工作上也可以多一点的胆识去进行一些改革哦。或许呢，你会赢得一些不错的回报。所以凡事在这个礼拜要多加一点乐观，也可以帮你多添几分的运势。 在当周呢，我们要留意的天数，有一天是周三。而针对我们属鸡的朋友呢，我们在当周的开运花呢是黄百里香。那么你看到这个黄百里香，它的这个小小的黄花是像成群的绽放，它的树枝和这个叶片上的这个白色的细毛呢，也会随着风的摇摆哦，感觉是相当的轻快，也会让人家觉得看到它的这个模样就相当的放松。 所以他的祝福之下呢，就代表的是轻快 （cheerfulness），而受到他祝福的属鸡的朋友呢，也会让人家感受到你非常的才华洋溢哦。而且你轻快的言行举止呢，也可以很轻易的迷倒很多的异性哦。但是有的时候也会因为这样的个性之下，让人家觉得你好像相对的太过的奔放，而对你不敢恭维，甚至呢都不敢表达自己对你的心意哦。所以在 你心仪的对象面前，记得还是要有几分的自制哦，这样子才能够让对方呢愿意对你呢请出他的心意哦。好，再来呢，下一个生肖呢是针对属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜呢是属于要保持弹性的一周哦。这也意味的是，当你在跟别人合作的时候。 要切记呢，你们双方都是有自由的空间的，所以也不要过度的黏腻，也不要过度的疏远，我们有维持一个很舒适的一个模式就好。那这样长处期下来的相处跟合作模式呢，才会比较融洽。那再来就是在当中呢，贵人的助力呢，这一波呢是相当的强的。 不论是来自同事啊，或是朋友呢，都很有机会在这个礼拜变成你的名贵人哦。所以遇到困难的时候呢，你一定要找到他们的支持跟帮助就好了。要好好的把握这一周的好运。那么在这个礼拜呢，我们在运用钱财的时候呢，很容易让你有钱滚钱的机会，所以不妨呢可以考虑小小的投资。当周呢要留意的天数呢有两天，除了周四之外。 还有周日，而针对我们属狗的朋友，我们在当周的开运花呢是蒲公英，而蒲公英的白色的这个锦丝呢，总会随风飘舞嘛，很像不问东西的样子，所以它会给人一种没有定性，有这种呃，会没有办法这么专情的既定印象。因此呢，在他的祝福之下呢，你在。 异性的这个眼里呢，就会有这种多情的种子的感觉哦，有点像 Fickle。那么受到他祝福的你们呢，属狗的朋友们呢，也会建议呢，在这个礼拜，也许你在别人面前呢，感谢的是感觉是比较善变，没有定性。可是呢，你绝对不要让人家觉得你在性方面啊，或者是你对于这个呃感情的这个呃。 忠诚度呢是水性杨花的，所以只要你还没有确定对方是不是真的符合你的喜好，呃，或者是跟你有共同的人生目标的时候呢，就不要呃太过的示好，不然反而就很容易被贴标签跟误会哦。好，再来呢，下一个生肖是针对属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜呢是属于需要三思而行的，尤其是呢，呃。 如果你在年底想要冲一波哦，你想要有收获，那你就必须要在你这个这一段期间投资的时候呢，你要先获取好对应的专业知识和一些相关的讯息，那进行了分析跟正确的决策之后呢，你才会有机会获取这个利益哦。那再来就是针对单身的朋友们，在这个礼拜桃花是相当的旺盛的。 很有机会碰到一些有社会地位的成功异性，那当然不见得一定要发展出什么，但是呢，这些可能人脉哦，都会帮你转为未来的前脉。那会建议在这个礼拜可以多增加一些体能的活动哦，尤其是可以增加我们的肌力的部分哦。所以呢，除了消除疲劳之外呢，也可以做多一些跟身心健康提升有利的。 运动跟健身，那么在当周呢，我们要留意的天数，有一天是周五。而针对属猪的朋友，我们在当周的开运花呢是亚洲的金凤花。亚洲的金凤花，它是相当受欢迎的这个栽培植物，因为它是用来供奉西元八世纪初呢以慈善奉献而闻名的约克主教圣约翰。 因此，他的祝福之下就代表的是 a r m s giving，也就是慈善。因为呢，通常说他祝福的主人呢，通常就比较容易会在当中特别的重视友情，也比较会有大爱。看到别人有困难呢，就算他是陌生人，你都会不吝啬的伸出援手。所以呢，在人际关系上呢，也是相当好的。 那么在这个礼拜呢，丰富的人脉呢，也会是你们最大的资产哦。所以呢，也不要忘记呢，把你心仪的对象列在其中，才不会让对方感受到被冷漠的这一块问题哦。最后呢，我们要来看的呢，是在当周的感情胜利组，又是哪三个生肖的朋友？ 首先呢，第三名呢是属牛的朋友，第二名是属龙的朋友，而第一名呢是属蛇的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友哦，尤其是单身者呢，你们是有这个恋爱运的机会哦，而且可能会来的有点突然，甚至会让你有点措手不及，所以要好好的调整一下心态，然后思考一下你要怎么样去应对。 那么，因为异性缘比较佳，所以如果有人跟你示好或者是表白他的好感的时候呢，如果你不喜欢，就请你一定要嗯婉言的拒绝对方，呃，不然呢拖拖拉拉的呢，反而会给你带来更多无谓的困扰。那么在这个礼拜呢，针对已经有心仪对象的朋友们，你们呢可以去预约对方哦，去一些。 呃，湖畔啊，郊区啊，或是泡温泉啊，咖啡厅去坐坐，对于感情可以增加的这个呃力道呢，是可以提升的。那么热恋的对象呢，就会建议呢，你们可以把一些你困扰的事情呢，在年末的时候呢，跟对方说，让对方帮你分担，甚至帮你出主意哦。 那么这样子呢，你们反而会觉得更像生命共同体哦。那同时呢，也要提醒一下这三位生肖的朋友们呢，在性爱方面呢，如果是有在交流的，那么请要放下你这个很羞涩的心理哦。这样子呢，我们去追求一些新的呃体验啊，新的呃尝试呢。 都可以让你们的这个小别胜新婚，让你们的感情呢更加的往上一层楼哦。好，以上呢是针对当周的生肖运势周报。喜欢的朋友请务必呢在下方帮老师按下订阅、小铃铛加赞。有需要咨询的朋友也可以透过上方的微讯号加入老师。还没有报名新春点灯第一梯法会的朋友们，也请。 务必呢，透过下方的链接来报名这个宏图大展新春点灯法会。我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们明年再见喽，拜拜。